Здравствуйте, рада приветствовать всех гостей и подписчиков моего канала. Хочу поделиться с вами идеей оформления свадебных бокалов. Итак, нам понадобится сам бокал. Перед началом работы нам нужно бокал обезжирить при помощи жидкости для снятия лака и ватного диска. Окрашивать мы будем с вами только ножку, поэтому мы только ножку и обезжириваем. Ножку бокала нам нужно загрунтовать. Я использую грунт белый, фирмы Санет. Купила его в художественном магазине. Наносить грунт мы будем при помощи губки. Наносим небольшое количество грунта на губку. И загрунтовываем всю нашу ножку. После того, как мы ножку загрунтуем, грунту нужно дать немножко подсохнуть. После высыхания грунта можно наносить белую акриловую краску. Я использую краску акрил хобби. Тоже я купила ее в художественном магазине. Окрашиваем аккуратненько в белый цвет нашу ножку. У основания ножки наша краска должна сходить на нет. Поэтому мы делаем очень аккуратный переход. После того, как вы нанесете краску, краска должна просохнуть. Стало очень модно оформлять аксессуары переходами из цвета в цвет. Я буду делать переход из розового в белый. Для этого я воспользуюсь розовой акриловой краской и начну окрашивать всю нижнюю часть нашего бокала. И теперь краска должна постепенно переходить наверх до середины ножки. Постарайтесь сделать переход более плавным. Вот таким вот образом. После высыхания краски нам нужно будет закрепить акриловым лаком. Воспользуюсь матовым акриловым лаком. Вы можете взять глянцевый. Закрепляем полностью нашу краску. Теперь нам понадобится тонкая белая атласная лента. Отрезаем два отрезка длиной примерно 25 сантиметров. Складываем вдвое и формируем бантик. Перевязываем бантик ленточкой, фиксируем его Лишнее можно отрезать. Теперь воспользуемся клеем горячий пистолет и приклеим наш бантик. Но приклеиваем не висячими концами вниз, а наверх. Клеим бантик у основания ножки. Теперь нам понадобится полимерный клей силач, момент кристалл или титан, мы с вами будем укладывать красиво вот эти вот ленточки наверх бокала. Красиво будет смотреться, если они будут у нас разной длины. Мы немножко закручиваем. Замеряем, где бы мы хотели, чтобы у нас была лента. Делаем скошенный край. Воспользуемся Тоненькой зубочисткой нанесем клей и приклеим к нашему бокалу. Теперь делаем следующий край. Его можно сделать покороче. Тоже делаем скошенный край. Наносим немного клея. И аккуратно приклеиваем. И у нас остался последний край. Мы его тоже подкручиваем. Подрезаем. И подклеиваем. У нас получилось такое вот оригинальное оформление. Теперь будем украшать основание бантика. И основание бантика я украшу искусственными цветочками, розовенькими и беленькими. Вы можете выбрать любые другие цветочки. Можно даже сделать цветы из полимерной глины. Будет красиво смотреться. Я Приклею три цветочка, один большой и два маленьких. Приклеивать цветочки удобнее всего на горячий пистолет. Сначала мы промазываем клеем крупный цветок и приклеиваем. Теперь добавляем два маленьких цветочка. Немножко расправляем наш бантик, наши ленточки. В итоге у меня получился вот такой вот нарядный праздничный бокальчик. Теперь остался последний штрих. Мы воспользуемся контуром по стеклу, по керамике и немножко сделаем более плавный переход нашего белого цвета на бокал. Для этого мы ставим точечки. Сначала мы ставим на белый цвет и потом постепенно переходим на само стекло. Хорошо будут смотреться точечки разного размера. Можно подчеркнуть изгибы наших лент. Наш бокальчик практически готов. Осталось только ему хорошенько подсохнуть. В итоге у меня получилось довольно-таки яркое, оригинальное оформление. Не требует много времени и каких-то глобальных затрат на оформление. Друзья, надеюсь, мой мастер-класс кажется для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забудьте поделиться видео с друзьями. Возможно, данный мастер-класс тоже окажется для кого-то полезным. Всем спасибо, до новых встреч!